Pero asiático. Mirá, ¿entendiste? Mirá, boludo, estaba 99-10%. La llevamos a 99-99. Magia tampoco podemos hacer, Ya. Qué lo parió. Y la gente te va a atacarlo, vea. Así así está el juego. tarjeta. Cago en todo.